我是三，大家好，我是玲玲。今天呢，我们要来拼便利商店，那我们就开始说是吧。 经完全的组好了。它门可以开吗？它门可以开啊。哦，还真的可以开嘞。它上面没有招牌吗？我不想拍招牌。好。啊，喜欢我的片子的，帮我按个赞，还有记得订阅我哦，按下下方的小铃铛。 要分享和留言哦，那我们下次见，拜拜。